تر نامو باندې ګامې. مجاهدینو! تاسې د هغې ازادۍ ساتندویان یاست چې ستاسو. دا چې اوس د روژ د مخې د تېرېدو په رادار باندې مسلح د دښمن د طیارو حملې دفع کوي او ځمکني قوتونه د. د شلپا خطریات د روژ د مخې د تېرېدو په حالت کې د. چې د افغانستان او د ملي دفاع د وزارت د مشرتابه لپاره خپل د احترام مراتب ترسره کوي. اوراګان یعنې طوفان، دغه طوفاني سلاح د دښمن د دښمن جبرئیل روحیه او مورال له منځه وړي او د قوتونو د محاربوي دندو لپاره شرایط مساعده کوي. ماما د خوږې عقیدې وروره دوکه د سترګو توره.